Siamo due mari diversi, due mari che si incontrano, che combaciano perfettamente, ma non si mescolano mai. Due mari che si odiano, a volte, ma si amano, che nessuno può dividere, di colori diversi, ma sotto lo stesso cielo blu, a volte mosso tu, a volte mossa io, ma basta il nostro abbraccio per andare d'accordo. Un dolce bacio a fior di labbra ed è pace. Siamo due mari, con onde diverse, con venti diversi e diverse correnti, che si incontrano, si sfiorano, ma non si lasceranno mai. Il mio orizzonte è il tuo, e il tuo è quello mio, neanche Dio può farci nulla. Siamo due mari diversi che si attraggono per mano sua.